Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün Modlu Survivor Minecraft ikinci bölümde karşınızdayız. Yanında İmen var. Hoş geldin İmen. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Arkadaşlar bugün ee, taş kazma falan yapıp madene ineceğiz. Bir tane maden yapacağız. Buralarda bir yerde yaparız. E, ondan önce ilk sandık yapalım. Sandık nasıl yapacağız lan? He. Arkadaşlar ben bilmiyorum ona soruyorum. Yani alışmaya çalışıyorum yani. Yavaştan. E, bunları bırakalım hemen. Hemen bir tane taş bulup Heh. Pardon buradan değil arkadaşlar. Buradan çıkılmıyor. Lan çok kafam karıştı ha. Eymen ne haber? İyi. Ne yapalım kanka bugün? Maden. Maden. ilk taş bulalım değil mi? Nereden bulalım? Suyun orada var mıdır ki? Şimdi sana bir yer söyleyeceğim orada. Gidelim gidelim gidelim. Buradan. Nereden? Hayır ilk taş kazma bulalım. Bak ilk taş kaz yani ilk taş bulalım. Ka taş kazma yapalım ondan sonra Madem Ben sana söyleyeyim mi? Biraz yaklaşarak konuşursan daha iyi ses gelir. Tamam. Heh taş bulduk. Bununla kazılıyor değil mi? Aa bu taş değil ama. bunlar. Ama o ne işine yarar? Kazma. Ay, bunlar e, taş kazma yapabiliyor muyuz? o zaman şuradan taş alalım bir şey olmaz. Evet. Zaten kule. Kuleden döndü. Bir dakika bu sandıkta bir şey var mı ki? Var. Kalsın be bir şey değil olmaz. Savaşı Kaç tane almamız gerekiyor? Alalım Üç, ya işte. Dört tane. Ya da dört. Dört tane mi? Evet bir tane de şey yapacağız. Krep. Krep. O zaman dört sekiz tane alalım. İkişer tane olsun. Evet arkadaşlar aldık hemen gidelim. Bir dakika X'e basıyoruz arkadaşlar her zaman gibi gördünüz bu modun şeyi. Zaten evlere doğru baktığınızda gözüküyor ileride gördünüz değil mi? Evet ama arkadaşlar e, kapı e, böyle baya alçak bir yere gelirseniz metresini gösteriyoruz. Mesela biz alçaktayız ve görelim. Metresi gözükmüyor da yarı gözüküyor yani neyse. E, hemen evde yapalım. Sonra bir yerden maden arkadaşlar. Arkadaşlar bir de gösterdik geçen bölümde ama bak. Bakın. Buna basıyoruz yine buna falan dönüşebiliyoruz. Buna dönüşelim bence bu da güzel. Bir de arkadaşlar bir de Oo. Mesela, mesela olacaksınız. Tomruk olunca süzülme efekti geliyor. Yani düşünce ölüyorsunuz gibi Hayır bir şey. Hayır arkadaşlar tavuğun kanatları olduğu için şey evet. şey oluyor işte. Evet. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz. Lan dur şunları. Bıraksak mı Keyman bunları? Şöyle bırakalım. Bir 10 tane odun al ben sana şimdiden diyeyim. Ee, şöyle alak ya bir şey olmaz. Şöyle bir kazma yaklaş falan azıcık kırılırsa. Sen birazcık yaklaş. Kazma falan kırılırsa mesela demir buldu. Gidiyorsam ee, sana bir örneğim var. Şuradan inelim bence ya. Şöyle yapalım bir dakika. Allah. Oradan çıkarsın işte. Ama keşke aşağıya su almasaydık ya. Arkadaşlar yanlış oldu ya. Ee, şuraya kapatalım. Ay, tamam biliyorum. Heh, tamam. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz aşağı doğru. Tamam. Aşağı doğru mu inelim? Merdiven gibi yap. Ben seni dönen merdivenler olur yani. Aha. Evet kömürümüzü bulduk gençler. Bir de bu arkadaşlar şöyle. Bu normal kömür değil. Ne bu? Şimdi ben size göstereyim. Hayır şu an şey Aa normal kömür bu değil mi? Evet. Normal evet. kömür isteği veriyor. Şu an Normal olmayan kömür ne oluyor hemen arkadaşlar anlat hemen. XP vermiyor ama daha fazla kömür veriyor. He, işe yarıyor yani değil mi o da? Evet. XP ne işe yarıyor onu da anlat arkadaşlar. XP level e, mesela büyük masası yaptınız diyelim. Mesela nasıl diyeyim? Neyse ya onlar da internetten bakabilir yani biz sonra, yani. sonra diğer videolardan şey yaparız onu arkadaşlar size. Mesela şey, mesela şey, mesela daha hızlı kazmanızı istiyorum. O da verimlilik bir, verimlilik iki filan. Bir şey şu an ee, meşale yapabiliyor muyuz? Evet, bak ben sana odun aldıydım yanına. Nasıl yapacağız? Şimdi. Pardon, buraya bir tane koyuyoruz böyle mi? Hayır, çubuk yapıyorsun düz. Döndü. Kamera. Bir tane böyle bir tane böyle. Ama ben Böyle- sana Tamam abi. Tamam. ben sana dedim yanında olduğunu al diye. arkadaşlar şimdi şuraya bir tane koyalım. Evet gençler devam devam. Bu sefer öyle Hadi öyle bu- Onu bir dakika. Eymen bu bölümde ne ne bulmamız lazım hadi sen söyle arkadaşlar. Bu bölümde el, demir mi bulalım? olur. Oo, altın. Bu altın mı? Hayır. Bu ne? Başka bir şey. Daha fazla bıraktı demir. Her şeyden daha güçlü. Cidden mi? Evet. Oley oley güzel güzel. Hatta buradan zırh bile yapılabiliyor. Diamond'dan daha iyi mi vuruyor? Evet. Hatta arkadaşı obsidiyen bile var. Hemen alalım alalım. Obsidiyeni bile kesebiliyor mu bu hızlıca? Evet. Onu Arkadaşlar burası efsane yer. Burası... Arkadaşlar cidden Yunus abi dur dur buraya şey çek. Dur kaybedersen. Tamam bir dakika. Şunu öldürelim arkadaşlar şimdi yarasaya dönüşebiliyoruz biliyor musunuz? Yunus abi, Yunus abi buraya Ee, neyle çekiyorduk? C'ye basıyoruz. Tamam sen birazcık sakin ol. Maden. Maden. <coughs> arkadaşlar cidden hiç kendi şeyimiz yok ya. Yani bilerek yapmadık buraya cidden arkadaşlar. Sadece yani rastgele geldi. Aşağısı ne? Aşağısı da var. Abi ilk üste bakalım diyecek. Şican burada bir sürü maden deve, var. Deve. Ben alalım ya oley. Ve üstte, üstte de Arkadaşlar bu bölüme 200 like istiyoruz. Çok iyi geçti. Bir 200 like istiyoruz arkadaşlar. Böyle ben düşünmüyordum. Ben de hiç düşünmüyordum. Nasıl çıktı lan çok şaştım. güzel. Bir de envanterden bir şey bakın miyim? Bir dakika. Bunlar ne? Bu mor olan. Silver herhalde. Hayır onlar silver. Evet bak. Dur şuna bir bakın. Sil, şey, Tile at. Tille hiçbir şey yapılmıyor. Gerçekten mi? Evet. Yani tiller bakayım. Ha, o zaman bunları kal. O zaman onları ee, şey... Oo. Bir dakika buraya ne olmuş? Aha Yunus abi Yunus abi portal portal dakika. Korsan mağazanesi. Baksana arkada şey var. Onu ne? Kaz. Dinozor portalı için. Gerçekten mi? Evet dinozor portalı yap. Arkadaşlar yarasayı mı dönüşsek diye? Yarasayı Orayı kapatın o suyu. Kömürleri falan hep alırız. Heh, evet. Devam edelim arkadaşlar hemen hemen hızlı hızlı. Kazmamız bu ara kırılacak. Bir dakika yanımıza almamışız. Neyse gideriz bir şey olmaz. Neye? Madenden çıkarız. Hayır gerek yok ki çıkmaya bile. Niye? Yapabiliyorsun kazma. Onları kırma onlar çil çil. Çiller hiçbir şey yaramıyor. Bir de çilleri at git ya. Olsun ya atarız. Şuraya diğeri bir tane koyalım hemen. Aha kömür kömür ay kömür demir var. Aha. Bu ne? Dinozor şeyi mi? Evet. Ne, Bak ne? demir var. Var. Ha, burada. Arkadaşlar bu video çok iyi ya. Çok iyi gençler. Bir de merak ediyorum acaba 200 like atarlar mı bu video? Atarlar istersek ya inşallah. Aa kırıldı. Nasıl yakacağız? Ama yanımızda şey taş yok ki. Olsun yapabilirsin. Yap. Bir tane stick şöyle. Yakınlaş sen biraz yakından konuş. Tam duysunlar. Ee, şimdi buna Oo. Bak 102 vuran bir de. Hızlı mı kasıyor bu? Evet. Vay canına. Çok iyi arkadaş. Bu ne? Onu da at. Wow. Abu! Resmen maden açtık arkadaşlar burada. Oo, şuna bak lan. Lan ne oluyor? Gençler nereye gitsem diye kararsız kaldım. Bir de bir şey diyeceğim. Bence Ma oradan aşağı inelim. Maden cenneti sandım burayı biliyor Buradan aşağı inelim. Zaten yarası oluyoruz gidiyoruz ya. Evet. Uçabiliyorsun. Uçabiliyorsun gerek yok. Yeter yeter fazla veriyoruz. Of be gençler çok iyi maden bulduk lan. Diamond bulduk. Oo Mustafa iki tane ejderha şeyi. Ejderha portalı için. Nerede? Arkada bak. Şu. Şu. Üç tane dört tane. Şu. Bir dakika koy koy koy. Sonra şu. Şu. Kaç tane oldu? Gençler diğer bölümde Portalları e, yapıyoruz. Portalları yapacağız. Ondan sonraki bölümde de e, şey yapacağız beyler. Gençler, beyler, bayanlar. E, gideceğiz. Ejderhalar falan kes. Gidebiliyor muyuz öyle? Evet. O zaman gideriz onları keseriz. Çok güçlü böyle set oluruz. Bir şey diyeceğim. Bu ara ben bir gün kaydetmeden direkt çıktım. Bir tane serverımda oradan kaldım. İnanamıyorum. Bunlar işe yarıyor mu? Kasıyorum ama. Onları kar, kalk, Dur Hümsak dur dur. Dur bir dakika. E'ye bas. Şu. Bundan <laughs> iki tane al. Onlar şey değil mi? E, büyüğü. Ama, ama çok fazla veriyor. Hiç işine yaramaz. Bir dörtlük yapmak için iki tane al. İki tane var ki zaten. İki tane yok. Altı tane e, var. E tamam altı tane olsun. Az olsun bir şey olmaz. Bence bu, bu kadar şu an bu, bu kadarlık maden yeter. İşte diamond bulamadık. Olsa daha güçlüsün. Daha güçlü şu an bizim bulduklarımız. Evet. Bak bir şey göstereceğim. E'ye bir bas. Bak. Şuradan. İleri. Yakınlaş Yavaş. bak biraz yakınlaş mikrofona. Geri. geri. Dur. Bak. Ah, dur. Bir geri dörtte. Bak kazma nerede? Bak kazma kaç 5 saldırı. Buna bak 102 saldırı. Oo. Gençler bayağı daha iyi. Bayağı. Yani bu oyunun hilesi gibi bir şey. Hayır hile değil modlu olduğu için arkadaşlar biliyorum, yoksa yani biliyorum yoksa Aynen. yoksa hile olur yani Onlar kimdi değil mi? Bir de arkadaşlar oyuna katana geldi. Oo. Oo. İki tane mi var? Aynen. Yusuf iki tane var şeyden. Eee bak. Burada üç tane var. Üç tane var güneş, güneş olan. Uf gençler şunlara bakın. Şunu da kır güneş, güneş olan var ya. Aha bir tane daha bulduk. Nerede güneş? Bir de şey var arkada bak. Var. Tamam gençler şimdi evimize gidiyoruz. Hemen yarası olalım. Ol ol ol ol hemen yarısı ol. Şimdi bizim evimiz tamam. Yarısının canı var bu ara. Bir dakika şöyle. Oo, bir tane daha bulduk. Bak. Heh, Yarısı bir, bir de tek bloktan geçebiliyor. Aynen beyler. Yarısı. Gidelim gidelim hemen. Bir dakika. Nereden çıkmıştık? Ama yarımız var. Bir şey olmaz. Hüsam demir demir demir al demir Ama al. demirimiz var bizim. Demirden daha güçlü. Olsun. Olsun. Demir portalı yaparız. Tamam. Belki arkadaşlar e, bayrak falan ister. O yüzden lazım olur. Şu an yarası olduğumuz için çok yavaş gidiyor beyler. Evet var uçtuğumuz için. Hemen hemen gidelim. bir dakika buradan gelmiştik sanırım. Hayır arkadan çıkacak. O zaman kaza kaza çıkacağız. Yukarı çık, kaza kaza çık. Aman. Zaten harita var ya evi kaybetmeyiz. Aynen gençler. Harita çok işe yarıyor ya. Harbi. Yoksa kesin kaybolmuştuk zaten. Harita Abi bile... kaz kaz bitmiyor ya. Hadi. Harita bile spotlight gibi bir şey. O oh, çok işe yarıyor onun ikisi de. Ha, bir dakika. Evet. Sürekli acayip yavaş. Heh, oh. çıktık. Şimdi aha evimiz de zaten yakındaymış. Gençler var ya çok iyi maden kastık. Hemen dönüşelim hemen dönüş dönüş. Evet. Şimdi bunları eritmek için ne yapmamız gerekiyor Eymen? Şimdi sana şunları al. Her şeyi al. Taş şunları? kazma. Ha kazmışız. Tamam yeter yeter yeter. Evet aldım. Şimdi geliyoruz Crafting Table'a sonra kırık şöyle yine chest yaptığımız gibi çiziyoruz ama iki tane yap. Sana ben diye. Tamam. Sonra bunları alalım. Burayı eve mi yerleştirelim? Evet. Şimdi sana büyük şundan böl. Böl. Bunu... Nasıl bölünüyor? Ha tamam tamam. Hayır öyle değil. İkişerli. Tamam. Şimdi şunu oraya koy. Evet. Ona kömür bas. Bu mu? Evet. Sonra diğerine de demir. Demir. Neden? Evet demirimiz de burada. Ama oyunumuz kastı. Heh, tamam demirimizi de koyduk. Evet gençler. Edison... Bak 12 12 veriyor. Oo iyi iyi. Bu normal kömürden bayağı iyi. Evet gençler şimdi. Şimdi tamam tamam demirler oldu. Demir yeter yeter. Ama bir dakika bir tane daha olsun. Tamam al. Şimdi fırınları evet. da kır. Ama diğerlerini eritelim. Tamam da fırınları kır ilk. Kazmayla kazmayla. Kırarsan direkt geliyor zaten. Kır diğerini de. Şimdi crafting table'a git. Onları ortaya koy. Ve demirlerini de etrafına. Ve demir. Bir tane daha yapsana. Bu arada tam yetti. Bunlar daha mı hızlı evet. Şimdi bunu ikiye pardon. 30. Bunu 30 32'ye bölelim. Bunu buraya şimdi bunları. Altı. Sonra altın pişsin ondan sonra. Kim bir şey yaramıyor. Hayır hayır şunu şunu. Ama kömürümüz var zaten. Ama ilk kömürler bayağı az. O zaman bunlar hızlı erisin arkadaşlar. Erisin biz de o zamana kadar ne yapsak ne yapsak. Kuleye girelim. Yok ya gerek yok şimdi kuleye. Ee, şundan bence bir tane silah bir de kazma da yapalım. Ee, pardon şundan silah mı dedi? Ya silah derken... E, Ha aynen. Bu ara arkadaş ofisi e, zümrüt bulmamız lazım. Neden katana yapabiliyoruz onu? Hani. Uzaktan vurabiliyoruz. Ee, bir dakika. Bu, bun, bundan yapılıyor mu? Evet. Hangisi daha E, bu da Zaten bu zırh olarak çok güçlü. Diyeyim sana. Şöyle bir dakika. Şunu alalım. Şimdi böyle. Kılıç nasıl yapılıyordu ben unuttum. Şunu alıyoruz. Bunu aldık nereye? Ha tamam. Arkadaşlar bu ara Şunu Musa atalım. Musa abi e, Efendim? kabuston pişirir misin benim için? Hangisi o abicim? Şu. Kırık taş. Bunu mu? Kırık evet. mı pişireyim? Evet. E, bunlar ne pişmiyor? tane. Bunlar ne pişmiyor? Ha. 64'lük oldu. Şuna ters köşe. Bana dokuz tane. Tamam bir pişsin işte ya. Bak pişebildiği kadar Ama pişsin. Ama dokuz tane, dokuz tane yeter. Ee, pişsin fark. Oo. Hatta üç tane yeter, üç tane. Oo hızına bak gençler, hızını gördünüz mü? Gördük. Ee, eh, hemen alalım şimdi bunları, şunları eritelim mi? Evet, değil mi? Erisin Şimdi, arkadaşlar. Üç tane oldu tamam. Yok oğlum dokuz tane olsun işte. Hayır üç tane lazım. Üç tane. Şimdi Evet. Şimdi crafting table'a giriyoruz. Girdik. Oradan böyle yapıyoruz. Sonra onları alıyoruz. Sonra onları şöyle diziyoruz. Şunları şundan bir tane oraya koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Bu ne iş? Şimdi onu istediğim bir yere koy. Koydum. Kılıcını koyuyor oraya ben sana yapayım. Yapamam. İsterim. Hmm, renk yapıyoruz? Evet. Sonra burada böyle. Kızımı daha az yapamıyor muyuz? Gençler bu çocuk ooo bunu alabiliyor muyuz buradan? Alabiliyorsun. Vay abi iyi oldu yalnız ya ben beğendim. Bunu yaratabiliyor muyum? Hayır o eğilim ya. Bu eğilsin o zaman. Oh gençler bu bölümde zenginlik bölümüydü bu. Hemen. Büyük <laughs> sandık <laughs> nasıl yapıyorduk? Ha iki tane yan yana alıyorduk evet, tamam. Al, al. Hmm, şey, şimdi şunu al. Chest'i kır o chest'i kır. Bir Yok, tane chest'i kır. Ya şu an kalsın böyle olsun. Zaten video birazdan bitireceğiz. Şunu alalım. Diğer bölümde yaparız değil mi? Demir chest, altın chest. Onlar da mı yapılıyor? Evet. Oo. Bak sana göstereyim. Tamam tamam sonra gösterirsin. Bir dakika bunları bir koyalım. Bu niye hala yanıyor lan? Kömürü bitmemiş. Bitmiş işte. Ateşi bitmemiş işte. Kılıcımız her kılıcımız oradaydı. Ama bir tane daha yap istersen onu yaparım. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Cidden çok iyi bölüm oldu. Madene falan indik. Çok iyiydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.